One love A tous les talibés de Serigne Touba ñu nekk ci àdduna bi yëpp 인생 만반부 뭉유연네 지연오라 수리라이 제반부 얄레라 연위 먹거지 Limaler baler moy so xamoo ma mbamb dinga daw cinéma vibe Brahim lu waral li man ma mbamb moom la bëgg saa su ne te fu ma dem moom lay teewal kookay bamb ma Atule talibe de sărintuba Baobab, say, say.